周深是观众喜欢的年轻歌手，他在歌手节目中和华晨宇一起参加演出后，观众对周深和华晨宇记忆犹新。虽然周深未能取得理想的成绩，但是周深发行的新歌《小舍得》，却再一次把观众的目光吸引过来。这是周深的最新力作，也是一个九零后艺人努力的结果。那么，无论是周深，还是华晨宇。 这些九零后艺人为啥了不起？周深作为九零后歌手，发行新歌后很赞，尤其是小舍得这部影视剧的同名曲，经过周深的演唱后，富有感染力。好的坏的，拥有才记得，当然是失去才会更深刻，这就是小舍得的意义所在，也是周深最为深情的一唱。周深唱歌，表明了自己的一种决心。 那就是要把这首新歌《小舍》的以一种观众可以接受的方式演唱出来。好在周深做到了，并且还获得了不少观众的关注。进一步说，周深每唱一首歌，都是在增加自己作品的厚度，以及歌手的经验值。周深是实力派歌手，为影视剧而歌，自然不少什么难事。但要把一首新歌唱好。 是需要歌手一定的唱功作为支撑。幸运的是，周深用富有磁性的声音把小舍的演唱出来，这是周深的进步，也是他从未放弃唱歌的见证。周深演唱小舍的，因此而引人关注，这样的一种现象，很容易让观众想到华晨宇，毕竟华晨宇和周深是颇有缘分的。 周深和华晨宇在湖南卫视歌手节目中见面后，他俩又在浙江卫视《王牌对王牌》中一起唱歌。周深有周深的唱歌优势，华晨宇有华晨宇的演唱形式。观众在看好周深的同时，也依旧铭记华晨宇，期待华晨宇发行新歌。虽然华晨宇前不久发行了《无可不爽》，但是他在影视剧的歌曲上似乎少有涉及。那么。 周深的歌手路线是否值得华晨宇去借鉴？周深出名后，华晨宇的名气也不小。观众对周深和华晨宇从来都是鼓掌欢迎。即使周深和华晨宇都在各自的舞台上闪亮登场，绽放明星的光芒，也同样会被观众一种喜闻乐见的方式去铭记。这就是周深和华晨宇的艺人魅力所在。周深演唱《小舍》的。 给观众的感觉是，他一直在中国歌坛努力奋斗，而华晨宇也是如此。他作为优秀的歌手，一如既往地提升唱功，不愧于歌王的荣誉称号。周深和华晨宇都在努力提升艺人的品牌，扩大歌手的影响力，放大艺人在观众心中的存在感，这就是他俩成功的使然。 相信九零后艺人都会受到周深和华晨宇的正面影响，做一个积极努力的艺人，为观众带来更多更好的优质作品来。毕竟，观众欣赏一个艺人，看的是他的作品，听的是他的歌曲，领悟的是他的精神内涵。周深用新作《小舍得》证明了自己的歌手影响力，也让观众对他刮目相看。而华晨宇则是在追梦的路上。 努力前行，创造一个艺人的神话来。观众如此关注周深和华晨宇，就应该发现，当一个艺人不断推出新作品的时候，正是他进步最快的时候。周深的进步让娱乐圈内的艺人有目共睹，华晨宇的成功让娱乐圈内的明星羡慕不已。追星的观众也意识到，周深和华晨宇的成功是来之不易的。换言之， 没有哪一个艺人可以随随便便成功，那么观众怎么做才可以有所成就？其实，观众看看周深和华晨宇努力的意义便一目了然。周深在歌手节目中落败了，他依旧对音乐梦想不离不弃；华晨宇在歌手节目中夺冠了，他没有骄傲和自满，而是懂得提升自己的唱功，积极向上，以小见大。 从周深和华晨宇来看，娱乐圈内的艺人是不是应该有所作为？纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。一个艺人只有看低自己，提升能力，增加实力，才会有所进步，进而向无限美好的梦想前行。